देखा भाई अभी तक मैं भाई मेरे को भाई हेलमेट वैसे मिल गया भाई भाई कुछ नहीं बचा लेने के लिए भी जगह नहीं बचा तो है वो इधर बैठा जाके तू वहाँ से है क्या मैं टेंशन ले रहा हूँ अरे डुमा डेल्टा पीजी उसने मेरे को मारा बहुत एक और नॉक सर व्हाट एक और नॉक भाई सॉरी वो भाई कौन है कौन है ये रुको मैं हेल्प करूंगा पहले फुट आ रहे सामने से फुट आ चुके हैं one HP one HP one HP glacier ये तो था अबे एक वन ऑफ से क्या ये यूट्यूबर है क्या कोई एक वन ऑफ ये तो